Queremos presentar los cajones Verdad, los cajones fabricados en Granada, en España, en la cuna del flamenco. Cajones artesanales, hechos a mano, uno a uno. Todo ello para ofrecer la mayor calidad a cada músico. Hoy nos encontramos aquí, en Barcelona, donde arte, tradición, cultura, desarrollo y creación se mezclan para superar fronteras. Barcelona es capaz de transformar la creatividad y elevarla a otra dimensión, es por esto que nos parece el mejor lugar donde poder presentar el nuevo Cajón Verdad. Y para ello queríamos contar con dos de los músicos más relevantes en el panorama musical actualmente. Hola, soy Juan Palá, productor, batería y percusionista de bandas como Charango. Cuando creces personalmente y musicalmente, te interesas por la diversidad de ritmos y sonidos que te ofrece la percusión. Es necesario en estos casos que tengas un instrumento que te apoye, que te ayude, que sea versátil y sobre todo que cumpla con las necesidades como músico, como estos cajones. Hola, mi nombre es Lisenda Fábregas, soy percusionista y baterista de bandas como Maruja Limón y Balkan Paradise Orquestra. Como percusionista siempre busco la mayor calidad para poder tocar en directo y en estudio. Los instrumentos me tienen que dar confianza y los cajones, ¿verdad?, tienen esta precisión y este tacto para poder tener una experiencia única. Conociendo los lugares más significativos de Barcelona, encontramos innumerables rincones, paseos, obras de arte y edificios emblemáticos y por supuesto la Sagrada Familia, un templo hecho también a mano, artesanalmente, inspirador. Y de esta inspiración se alimentan nuestros instrumentos, los cajones verdad. Este es el cajón básico de los cajones verdad, acabado en cerezo y especialmente indicado para iniciarse. Este modelo acabado en negro se presenta con un cuerpo de abedul de 9 milímetros, tapa posterior regresada, esquinas superiores redondeadas y dos puntos de afinación con llave Allen. Este cajón está hecho a partir de un cuerpo de abedul de 9 milímetros, tapa posterior regresada, esquinas superiores redondeadas y una terminación de contrachapado de abedul acabado con tapa de ébano seleccionado. Por supuesto, incorpora también un par de puntos de afinación con llave Allen. Finalmente queremos presentar el nuevo modelo de los cajones verdad. Un modelo fabricado con maderas de abedul especialmente seleccionadas. La tapa frontal está acabada con tinte de nogal y las esquinas en chaflán mejoran la comodidad y la experiencia del músico. Incorporan un sistema de afinación extremadamente cómodo y una almohadilla interior para controlar los armónicos. El cajón profesional. El cajón verdad. Estos cajones son de confianza absoluta por su sonido, el equilibrio en que tienen entre el grave y el agudo y por su tacto y su potencia. Te lo digo de verdad.